Sejak yang berkasih sekarang boleh berporsi masis pena hakim yang berkarisma. Dip-dip kehormat seterusnya hadirin yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam pepaduan, hadirin yang dihormati. Mari kita renung-renungkan dan berfikir sejenak. Dalam kehidupan kita, apakah etik nima kebahagiaan? Ada orang berkata mempunyai wang kereta, rumah besar, AC dan simpanan yang banyak. Oh, bahagiannya. Tapi adakah itu nikmat kebahagiaan sebenar yang kita inginkan? Justeru itu, pada bagi yang ceria ini, saya ingin mengajak hadirin untuk sama-sama mengharungi tajuk sarahan saya iaitu nikmat keamanan dan perbaduan di Malaysia. Mewujud kamus Dewan keamanan bermaksud tenang damai dan tenteram. Bebas daripada keadaan, kacau birau, peperangan, pegatuhan dan bebas daripada gangguan yang tidak menyenangkan. Hadirin yang dimuliakan, Malaysia adalah sebuah negara yang unik dan makmur. Walaupun penduduknya berbilang bangsa, agama, aderesan dan budaya. Namun kita mampu hidup aman di bawah satu jalur gemilang. Ramai pemimpin dunia yang mengagumi keamanan dan kemajuan yang kita tercapai. Sebenarnya, kejayaan ini tidak datang menyelang tidak pula datang menggolek tetapi hasil perpaduan yang kerjasama semua kaum. Hadirin yang dikasihi, bersyukurlah kerana kita dilahir di Malaysia, negara yang aman damai. Kita tidak hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Masih segar dalam ingatan tragedi 27 Disember 2008 selama 22 hari negara Israel dengan rakus dan ganas menceroboh, membatik, menghancurkan keamanan sebuah negara kedua bernama Palestin. Ribuan nyawang, orang awan termasuk kanak-kanak yang tidak berdosa terkuban. Inilah harga sebenar sebuah keamanan. Oh, begitu mahal sekali hadirin yang dikasihi. Jika di Palestin, bunyi denduman dan petikan api meragut ribuan nyawa di Malaysia. Bumi denduman dan petikan bunga api menanda berbulannya satu pesta besar seperti Tahun Baru Cina. Mantan Bantara Menteri Dr Sari Adalah Bedawi dalam amanatnya sempena tahun baru Cina 2009 menegaskan negara ini milik kita semua. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan hadirin yang dikasih. Hari ini, Malaysia merupakan negara yang aman di dunia. Namun lautan mana tidak bergelora, bumi mana ditimpa hujan. Walaupun ada sekering di pihak cuba mengucukkan suasana tidak harmoni dengan menimbulkan isu-isu sentisip. Para hadirin yang berwawasan tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Sekiranya rakyat negara ini tidak bersatu. Bolehkah dan dapatkah negara kita terus kekal aman sehingga hari ini? Tepuk dadah dan tanyalah selera. Sekian terima kasih.